so hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे फिलहाल मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस वो और भाई इस बार हम ब्लॉक कवर में कर रखे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे भी आ रखे हैं फिलहाल एक ने तो आते ही हल्का फुल्का डैमेज दे दिया लेकिन उसको पकड़ते हैं अभी भाई किस दिन काम आएगी शील्ड अपने मैंने तो शील्ड से पहले ही नॉक कर दिया था आई डोंट नो इसका दूसरा टीम कहाँ है भाई ओके अगर वो होता तो पक्का पक्का मेरी पेटी बन जाती है फिलहाल यहाँ पे अभी भी अभी भी हवा में ही है तो इनको पकड़ते हैं पहले एक बंदा अपने राइट में भी था वो ऊपर भाग रहा है एक सेकंड हील करके फिर खैर यहाँ पे तो भाई कोई खास बंदे नहीं मिले पीक ही जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं एटलीस्ट दस किल तो मैक्सिमम मिल ही जाते हैं अगर किस्मत अच्छी हो तो बट यहाँ पे तो भाई जस्ट तीन चार ही किल हाथ लगे हैं एक आध और बंदा मिल जाता है बट इस मैच में भाई आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस मैच में अपने हो जाते हैं मतलब चौबीस के आसपास किलो हो जाते हैं और भाई इसमें हम एक आज दो को ट्रोल भी करेंगे तो लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो तो ये दोनों चीज़ें फ्री में होती हैं फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई भी बंदा मेरे को नज़र नहीं आ रहा था और मेरा मूड यही था भाई पीक चलते हैं शायद वहाँ से किल कोई ना कोई किल तो मिल ही जाएंगे और भाई किल मिलते भी हैं यहाँ आके तो अभी देखो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है एक बंदा अपने को मिलता है खैर मेरे को लूट तो चाहिए थी बट भाई मेरे को बंदा नहीं मिल रहा था जिसको मार के मैं लूट कर लूँ खैर अपना तो यही मोटिव है भाई के एक बंदे को मारने के लिए लूट कर लो तो बाकी वही लूट आपको दे देता है मतलब कि फ़िलहाल तो थोड़ा बाद में बताता हूँ फिलहाल यहाँ पे एक बंदा बाइक लेके अपने पे राइस कर देता है गोलियाँ देखो जब मेरी किस्मत काफ़ी बढ़िया थी भाई के इसका स्प्रे एंड पे मेरे पे चिपकता नहीं है और मेरा स्टार्टिंग में नहीं चिपका लेकिन एंड पे जाके चिपक जाता है और ये भाई साहब सीधा लॉबी में तो मैं इसको नॉक करते ही फिनिश कर देता हूँ कि भाई इसका अगर कोई टीम मेट आ गया तो मेरी तो पेटी बनने पक्की तय है तो खैर यहाँ पे मैं एक आध और बंदे खेलता हूँ मतलब बहुत और ऊपर से ये भाई साहब आ जाते हैं खैर अभी तो भाई स्टार्ट हुई है अभी तो मैंने स्टार्ट किया अभी काम और बढ़ेगा तो इस भाई के पास काफ़ी बढ़िया लूट थी तो थैंक यू इसका कि इसने मेरे को भाई तर तर जलील होने से बचा लिया क्योंकि भाई अगर लूट करने बैठता तो किल तो मेरे को मिलते ही नहीं तो फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई ख़ास बंदे बच नहीं नहीं रखे थे तो मैंने सोचा भाई चलते हैं बीमा शक्ति के आसपास शायद वहाँ पे बंदे मिल जाएं बट लकीली ये बंदा मेरे को मिल जाता उतने टाइम में और पता नहीं ये मैं एम सिक्सटी क्यों चला रहा हूँ हालांकि मेरे पास एम फोर थी वो मैंने पता नहीं जल्दी जल्दी में ड्रॉप कर दी खैर कोई बात नहीं है इससे वापस ले लेंगे शायद इसके पास कोई बढ़िया गन हो तो इसके पास तो एस के एस थी तो मैं सोचता हूँ छोड़ो भाई क्या एस के एस करनी है फ़िलहाल मैं वापस आता हूँ फिर से उठाने के लिए क्योंकि भाई मेरे को चाहिए थी लॉन्ग रेंज गन और यहाँ पर मैं ले आ जाता हूँ बीमा शक्ति की ओर और यहाँ पे मेरे भाई किल देखना अचानक से भाई कैसे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट खड़ा होकर बंदों को पेलूँगा ही एकदम से तो देखना ज़रा तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई एक दफ़ा लाइक कर दो और यहाँ पे मेरे को जितने भी बंदे मिले गए भाई सब सोलो बस स्क्वाड खेलते थे मेरे को शक था कि इस घर में बंदा है बट भाई इस घर में तो बंदा होता नहीं है असली में भाई बंदे थे लेकिन दूर दूर थे कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता था क्योंकि भाई अभी अभी यहाँ पे जून शिफ्ट हुआ था मतलब जून इसी तरफ का बनना था तो बंदे लेट जून में रोटेशन मारना चाहते थे तो मैंने सोचा भाई पहले हम ही जाते हैं जा जाके रिस्क ले लेते हैं कि कौन सा बनने का है जो अपने को मार देगा मतलब मार भी देते हैं लोग बट खैर फिलहाल इस बंदे का काम देखो मैं भाई ज़रा भी ज़रा भी इसको मौका नहीं देता भाई तू चल सीधा लॉबी लॉबी जाके नेक्स्ट गेम के लिए तो फिलहाल ये इसका पैसा साहब पता नहीं कितने बंदे यहाँ पे कैंप करके बैठे हुए थे तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे कुछ खास बंदे तो मिल नहीं रहे हैं चलो क्लॉक टावर के आसपास फिर से चलते हैं शायद कोई एक आध किल मिल ही जाए मेरे को बढ़िया से और यहाँ पे भाई अपना सस्ता नेट भी अपने को थोड़ी देर के लिए धोखा दे जाता है देख लो भाई 90 प्लस पिंग और काफ़ी देर बाद वापस आता है तो भाई थैंक गॉड के मैं बच रखा था तब तक के लिए और यहाँ पे मेरे को मिल जाती है एम टू फोर नाइन और अभी देखो भाई कैसे पड़ेंगे पटाखे और ये दो बंदे कब लुढ़क गए अठारह गोलियों में भाई क्या ही ओपी लेवल का मारा है भाई इसी तरह आप भी वीडियो को लाइक मार दो खैर अभी तो शुरुआत हुई है अभी अभी तो एम टू फोर नाइन हाथ लगी है तो अभी हम देखें इसके साथ करते क्या अभी पूरी लॉबी को भाई हम ही उड़ाएंगे तो देखो भाई एट द एंड मेरे कितने अभी चौदह किल हैं और चौदह ही बंदे अलाइव हैं तो गैस करो भाई मेरे कितने किल हो सकते हैं तो देखते हैं कितने किल कर सकता हूँ मैं भाई तो फिलहाल यहाँ पे मेरे को हल्के से फुल स्टैप आते हैं और ये बंदा यहाँ आता है एक्चुअली एक और बंदे को मेरे को फुल स्टैप आ रहे थे तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि बंदे के फुल स्टैप थे कहाँ से आ रहे हैं इतनी देर में मेरे को हल्की सी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और जस्ट देखो भाई अभी कैसे पूरी स्क्वाड को जस्ट पाँच सेकंड में उड़ाने वाला हूँ मैं यहाँ पे देखना अभी ज़रा गई पूरी की पूरी मतलब दुओ जो भी दुओ था आई थिंक एक दुओ ने किसी बंदे को अभी अभी पेला था या नॉक करके रखा था और ये एक था और यहाँ पे भैया आपके भाई के देखते देखते कितने ज़्यादा स्लो हो जाते हैं तो यहाँ पे देखते देखते भाई अपने हो जाते हैं तीस किल और भाई कैसे थे तो खाली चार बंदे तो उनको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि भाई जूम काफ़ी छोटा हो चुका था और और यहाँ पे जस्ट मैं टाइम पास के लिए भाई उसको एम टू फोर में उनको मार रहा था और इतनी देर में भाई आ जाते हैं बंदे देखो अभी इनकी कैसे भाई पेटी बनती है एक बंदे की तो भाई मैंने टोटली पेटी डाल दी साफ से भाई उसको दुख ना रहे उसको कोई भी टेंशन ना हो कि अपने टीममेट को रिवाइव करना और यहाँ पे जस्ट मैं चिल कर रहा था क्योंकि भाई उसके पास जूम तो था नहीं जूम तो मेरे पास था तो देखो भाई आगे क्या होता है यहाँ पे हो चुके थे मेरा तेईस कल और आप सोच रहे हो कि एकदम से बीस से बाईस कर दिए भाई एक बीच में मैंने एक आध बोट मारे थे तो मैंने सोचा दिखाना ज़रूरी नहीं है तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया तो थैंक्स और और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका भाई इस तरह का गेम प्ले लेके आता रहता फ़िलहाल आखिरी बंदा था और ढूंढ भी आना था जब देखो कहाँ से आ रहा है तो आई होप आपको वीडियो देखने मज़ा आया अगर तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़